小さな頃に見てた夢の続きを探して遠くへ駆け出した誰かと違う道を行けば新しい世界が広がるのかもねゆらりゆらいだハートの傷口を 何度も立ち上がって何度も向かい合ってもっと高く飛べる 嫉妬するような可愛さの知らない誰かといつも比べていた自分らしさを見つけたくてあっちへこっちへ迷子のようだね憂鬱な よほが過ぎてゆくこの瞬間を抱きしめてあともう少しなんだほんの少しなんだ gracias.